I sogni la gente cercando libertà corridoio che non mi porta a verso l'architetto bisogna costruire un sistema parallelo fuori dalla city capitalismo estremo senza televisione che ci rende più ignoranti siti falsi amori e con viviamo in nazioni governate da maiali, in corti arroganti e spesso criminali, senza libero arbitrio e con segregazione. Io resto sulla spiaggia aspettando un nuovo sole.